दोस्तों मैं डॉक्टर अवधेश सिंह आपका अवधेश अकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिज़िक्स क्लास एलेवेंथ का सबसे पहला चैप्टर और ये चैप्टर जो है उसका टाइटल है द फिज़िकल वर्ल्ड और ये जो हमारी भौतिक दुनिया है इसको हम फिज़िकल वर्ल्ड कह सकते हैं तो ये जो हम चीज़ें आसपास देखते हैं घर है मकान है सड़कें हैं तारे हैं धरती है ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो भौतिक होती हैं फिज़िकल होती हैं ये सारी की सारी फिज़िक्स के दायरे में आती हैं तो ये फिज़िक्स होती क्या है और इसके बारे में जो कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आज के लेक्चर में करेंगे सो so, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि साइंस क्या होती है साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ जिसका मतलब होता है टू नो या जानना इसको हम विज्ञान कहते हैं हिंदी में और इल्म कहते हैं अरेबिक में इसका मतलब है कि किसी चीज़ को जानना बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी चीज़ को जानना हम साइंस कहते हैं लोग बहुत सी चीज़ों को जानते हैं अपने इंट्यूशन से भी लोग जानते हैं लेकिन जो साइंस होती है उसके अंदर एक स्पेसिफिक मैथड होता है और उस मैथड के माध्यम से अगर हम किसी चीज़ को जानते हैं और वो जो हमारा जो ज्ञान है वो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब हम उसको साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं साइंस का देखिए जो एक पर्पज़ होता है साइंस जो है वो क्या है साइंस एक सिस्टमेटिक अटैम्प्ट है कि चीज़ों को गहराई तक समझने के लिए और जो ज्ञान हमें मिलता है उसको हम कैसे इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैसे हम इवेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे जो है इस ज्ञान को हम अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको मौसम के बारे में जानकारी मिल जाती है कि भाई तूफान आने वाला है तो आप उस हिसाब से प्रिकॉशन ले सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं अगर आपको पता चल जाए कि पानी बरसने वाला है तो आप छाता लेके बाहर जाएंगे तो इस तरीके से जो एक ज्ञान होता है उस ज्ञान को अगर आपको मालूम हो तो आप उससे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं और ये जो ज्ञान है इसको हम साइंस कहते हैं देखिए ज्ञान बहुत टाइप के हैं आध्यात्मिक ज्ञान है जो कि हमारे किसी वेद पुराण गीता बाइबल कुरान में लिखा हुआ है ये जो ज्ञान है इसको हम साइंटिफिक नॉलेज नहीं कहते क्यों क्योंकि इस ज्ञान को हम कभी चैलेंज नहीं करते हैं उसमें कोई चीज़ सही है या गलत है ये हम कभी पूछते नहीं हम उसको मान लेते हैं लेकिन जब हम कहते हैं कि ये वैज्ञानिक ज्ञान है तो वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए और उसको कोई भी दुनिया में चैलेंज कर सकता है और अगर ये पाया जाता है कि उस चैलेंज पे आपका ज्ञान खरा नहीं उतरता तो चाहे जिसने भी कहा हो उसको हमें रिजेक्ट करना होता है साइंस के मामले में कोई भगवान नहीं होता है न्यूटन ने कहा आइंस्टाइन ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो ज्ञान सही नहीं है तो उसको हमें रिजेक्ट करना है और कोई एक आम आदमी भी अगर ये प्रूफ करने में कामयाब रहता है कि जो न्यूटन ने कहा वो गलत है जो आइंस्टाइन ने कहा गलत है तो वो आइंस्टाइन से बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति प्रधान नहीं होता ज्ञान प्रधान है जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसके छः स्टेप्स हैं जिसको कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन आप कोई चीज़ देखें जो कि रेगुलर तरीके से होती रहनी चाहिए अब जैसे कि मान लिया जो एक सेब है एप्पल है वो अगर पेड़ से गिर रहा है आपने देखा एक पेड़ एक गिरा दूसरा गिरा एक पेड़ से गिरा तीसरे पेड़ से भी गिरा तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि हर जो सेब है वो जमीन पे गिरता है ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया कोई भी जो सेब है वो ऊपर नहीं चला जाता है सब सेब नीचे गिरते हैं ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया उसके बाद में फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कि भाई अगर वहां से गिरा तो कितनी देर में नीचे पहुंचा पांच मीटर से कितनी देर में पहुंचा दस मीटर वाला एप्पल कितनी देर में पहुंचा पच्चीस मीटर वाला एप्पल कितनी देर में पहुंचा तो ये एक्सपेरिमेंट आप करते हैं उसके बाद में क्या होता है कि फिर आप एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग करते हैं ये क्या होती है ये रीजनिंग का मतलब ये है कि आपने ये देखा कि भाई अगर पेड़ जो से कोई सेब नीचे गिर रहा है इसका मतलब कि नीचे से कोई फोर्स है जो उस एप्पल को नीचे खींच रही है आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अपने मन से तो कोई चीज़ नीचे नहीं आती है तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति होगी या फोर्स होगा जो कि उसको खींचता है तो इस तरीके से ये आपने एक अपना रीजनिंग किया जो कि न्यूटन ने रीजनिंग किया और जिसकी बदौलत उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को ढूंढा या ग्रेविटी को ढूंढा फिर इसका होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग इसका नेक्स्ट स्टेप है चौथा स्टेप है मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब ये हुआ कि ठीक है आपने देखा कि भाई नीचे गिरता है लेकिन फिर वो कौन से रूल को फॉलो करता है अगर हम दो मीटर से गिराएं पाँच मीटर से गिराएं पच्चीस मीटर से गिराएं सौ मीटर से गिराएं तो कितना समय लगता है क्या हम उसको किसी कानून में रूल में फ्रेम कर सकते हैं उसका क्या हम एक मॉडल बना सकते हैं और अगर वो आपने मॉडल बना लिया तो उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं और मैथमेटिकल मॉडलिंग अगर आपने बना लिया तो उसके बेसिस पे आप प्रोडिक्शन कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि भाई अगर आप इसको सात मीटर से गिराओगे इतने समय पहुंचेगा सौ मीटर से गिराओगे इतने समय पहुंचेगा एक सौ तीन मीटर से गिराओगे इतने समय पहुंचेगा और फिर आप मेजर करते हैं देखते हैं एग्जैक्टली उतने समय पहुंचता है आपका प्रोडिक्शन सही पाया जाता है तो ये एक साइंटिफिक मैथड होता है और जो आपने फॉर्मूला दिया उसको दुनिया में कोई भी आदमी कहीं भी वेरीफाई कर सकता है और अगर ये पाया जाता कि साहब हमारे यहाँ तो साहब सौ मीटर से गिराने पे इतना समय लग गया तो वो फिर गलत अगर वो ज़्यादा समय लगता है कम समय लगता है तो आपकी थ्योरी गलत प्रूफ हो जाती है तो फॉल्सिफिकेशन और वेरीफिकेशन बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कोई भी आदमी प्रूफ कर सकता है कि अगर हमने जो एक थ्योरी दी अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकती तो उसको रिजेक्ट कर देती है साइंस तो इस तरीके से आपने देखा कि जो साइंटिफिक मेथड होते हैं बड़े रिगरस होते हैं वो इसलिए नहीं कि किसने बाबा ने कह दिया किसी धर्म गुरु ने कह दिया किसी किताब में लिखा हुआ है नहीं कोई भी आदमी उसको चैलेंज कर सकता है और अगर कोई साइंटिफिक लॉ है तो पूरे दुनिया में यूनिवर्स में वो वैलिड होना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स के अंदर दोस्तों दो थ्योरीज होती हैं एक होती है यूनिफिकेशन थ्योरी और दूसरी होती है रिडक्शन थ्योरी यूनिफिकेशन थ्योरी क्या होती है कि आपने देखा कि सेव गिरा ज़मीन पे गिरा उसके बेसिस पे आपने एक फोर्स कैलकुलेट किया एक लॉ बनाया जिसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं फिर आपने देखा कि वही लॉ चांद और धरती के बीच में भी है वही लॉ धरती और सूर्य के बीच में भी है तो फिर आपने कहा साहब ये तो एक यूनिवर्सल लॉ हो गया जो कि पूरे यूनिवर्स पे काम करता है तो इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन अलग अलग लॉ की जगह पे आपने एक लॉ बनाया जो कि ब्रॉड एरिया पे काम करता है उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ लॉ दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ लॉ रिडक्शनरिस्ट जो होती है वो क्या होता है अब जैसे आपने मेजर किया कोई बॉडी टच की वो 40 डिग्री टेम्परेचर पे दूसरी बॉडी टच की 80 डिग्री टेम्परेचर पे है तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये 80 क्यों है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये बॉडी गर्म है ये ठंडी है तो उसको जब साइंटिस्ट ने माइक्रो लेवल पे देखा तो उन्होंने पाया कि जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसके प्रपोर्शन में होता है तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर कम होगा तो उन्होंने ये कहा कि जो टेम्परेचर होता है उसका कारण होता है average kinetic energy of the molecule इसको हम कहते हैं रिडक्शनिस्ट थ्योरी इसके बाद में हमारे लिए साइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स को उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस एक्सियम और मॉडल हाइपोथेसिस क्या होती है देखिए जब से ये धरती बनी होगी तब से ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस पे काम करता है तब से सेव जो है वो ज़मीन पे गिरता है लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि क्यों गिरता है और हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन न्यूटन ने किया उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक बनाया एक हाइपोथेसिस थी वो कि जो फोर्स होता है ग्रेविटी का वो मास के प्रोपोर्शन होता है और जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये एक हाइपोथेसिस थी और कैसे ये हाइपोथेसिस उनके दिमाग में आई ये जानना बड़ा मुश्किल है लेकिन हाइपोथेसिस बनाया ये फार्मूला बनाया और उस फार्मूले को जगह जगह टेस्ट किया गया और ये पाया गया कि फार्मूला हर जगह पे सही काम कर रहा है तो इसको हम कहते हैं hypothesis which is a supposition without assuming that it is true कि हम एक मान लेते हैं और उसको प्रूफ नहीं करते हैं कि ये सही क्यों है लेकिन उसका जो सत्यता है वो समय के साथ में प्रूफ हो जाती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं एक्सियम एक्सियम क्या होती है एक सेल्फ इविडेंट ट्रुथ इसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है लेकिन हमें सबको दिखता है जैसे कि अगर दो पैरल लाइन्स हैं तो हमें मालूम है कि पैरल लाइन्स कभी मिलेंगी नहीं ये यूक्लिड ने थ्योरी दी जो कि सेल्फ इविडेंट हर आदमी देख सकता है कि अगर पैरल लाइन्स तो उनके बीच की जब डिस्टेंस कम नहीं होंगी तो मिलेंगी कहाँ से इसको हम कहते हैं एक्सियम और थर्ड चीज होती है जिसको हम कहते हैं मॉडल जब हम कोई साइंटिफिक फैक्ट देखते हैं और उसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें एक मॉडल बनाना पड़ता है जैसे बोर्स ने एक मॉडल बनाया कि हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियर होता है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं बहुत छोटा सा न्यूक्लियर रहता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट अब ये एक मॉडल है जो कि उन्होंने अर्थ सन और मून यहाँ से उन्होंने देखा कि जैसे हमारी जो धरती है वो सूरज की चारों तरफ घूमती है वैसे ही उन्होंने माना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन के चारों तरफ घूमते रहते हैं या न्यूक्लियर के चारों तरफ घूमते रहते हैं ये एक मैथमेटिकल मॉडल है और इस मॉडल की वजह से उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया प्रोडिक्शंस किए जो कि सही पाए गए और इसलिए उसको एक्सेप्ट किया गया तो ये तीसरी चीज़ जो होती है इसको हम कहते हैं मॉडल उसके बाद हम चर्चा करते हैं फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर इस नेचर में या प्रकृति में अलग टाइप के फोर्सेज होते हैं चार टाइप के फोर्सेज होते हैं जो साइंटिस्ट ने अभी तक डिस्कवर किए हुए हैं पहला जो फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कोई भी जो फिजिकल मासेज होते हैं उनके बीच में लगता है इसकी रेंज जो होती है इनफाइनाइट होती है तो किसी भी अगर यूनिवर्स के पास कोई मास है तो वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है और इसका जो नेचर होता है इनफाइनाइट होता है ये एक वीक फोर्स होता है ये बहुत स्ट्रांग नहीं होता है लेकिन ये पूरा यूनिवर्सल रहता है दूसरा इंपॉर्टेंट जो फोर्स होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि दो चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरेट करता है और जो मैग्नेट होता है वो एक मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करता है ये फोर्स या तो अट्रैक्टिव होते हैं या रिपल्सिव होते हैं अगर सेम चार्ज है जैसे अगर प्लस और प्लस चार्ज है तो वो रिपल्स करेंगे या माइनस माइनस रिपल्स करेंगे उसी तरीके से मैग्नेट के अंदर भी अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो वो रिपल्स करेंगे नॉर्थ साउथ है तो वो अट्रैक्ट करेंगे तो ये रिपल्सिव भी हो सकता है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जब ये मूव करता है तो ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्रिएट करता है तो इससे ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रिक सिटी है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये जो फोर्स होता है ये लंबे डिस्टेंस पे काम करता है और मैग्नेट और इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो तीसरा इंपॉर्टेंट फोर्स होता है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है देखिए न्यूक्लियर फोर्स आपको ये आप जानते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो प्रोटॉन तो बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस बड़ा छोटा होता है तो अगर सारे न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन है और ये रिपल्स करे तो न्यूक्लियर बन ही नहीं सकता है तो साइंटिस्ट ने देखा कि न्यूक्लियर की जो डिस्टेंस होती है ten to power minus fifteen metres के आसपास में वहाँ पे एक अलग टाइप का फोर्स लगता है जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं ये जो फोर्स होता है सिर्फ अट्रैक्टिव होता है इसमें चार्ज न्यूट्रल होता है तो अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा जितना दो प्रोटॉन के बीच में लगेगा या दो न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है करीब सौ गुना स्ट्रांग होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और इसी की वजह से न्यूक्लियर जो है वो इंटैक्ट रहता है चौथा जो फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स ये फोर्स बीटा डिके का कारण होता है ये और भी कम डिस्टेंस पे लगता है 10 to the power minus sixteen metres तक लगता है और ये जो है इसके बारे में भी डिटेल्स हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हाइपोथेसिस होते हैं जो फिज़िक्स में बनाए जाते हैं जो हमारी कल्पना शक्ति से पैदा होते हैं लेकिन वो जो हाइपोथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि उनके बिना हम चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं इसी में एक हाइपोथेसिस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट ने देखा कि कोई चीज़ जो है वो हवा में क्रिएट नहीं की जा सकती है जैसे कि अगर मास है या एनर्जी है ये कंजर्व रहती है मास को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मास से एनर्जी बन सकती है एनर्जी से मास बन सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हवा में जो है मास क्रिएट कर दें तो ये जो कंजर्वेशन लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें फिजिकल फिनोमेना को समझने के लिए और बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऐसे बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज हैं जिसको कि बार बार टेस्ट किया गया और ये पाया गया कि हमेशा वैलिड पाए जाते हैं किसी भी सिचुएशन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप मान लिया मास होता है तो 10 किलो है तो वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद में 10 का 5 किलो हो गया ऐसा नहीं होता है वो टोटल मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है इसी तरह टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है मास प्लस एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो ये जो चीज़ है इसको law of conservation of energy ये साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है बट ये आप जानिए कि ये एक हाइपोथेसिस है ये एक दिमाग की उपज है कल्पना शक्ति की उपज है लेकिन इसको आज तक कभी भी डिसअप्रूव नहीं किया गया है इसीलिए ये वैलिड हाइपोथेसिस है जिसका कि साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आज के हमने चैप्टर में देखा ब्रॉडली हमने फिज़िक्स का एक परिचय लिया संक्षिप्त परिचय लिया कि हमारा फिज़िक्स क्या चीज़ होती है साइंस क्या चीज़ होती है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं उसके अलावा डिफरेंट टाइप के फोर्सेस क्या होते हैं और जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो क्या हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इसको ठीक से पढ़ें और उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें भेजें थैंक यू वेरी मच